А? Следить надо! Мощно вверх и подворот ладно. Терпи. Хорошо, давай, давай, вставай, вставай, вставай. Молодец, поправь, поправь. Ровно с ней. Ôi. Ôi,